Bé, bon dia. En primer lloc, agrair, agrair l'oportunitat de, de participar en aquestes primeres jornades pirata eh, i intentaré fer algunes reflexions sobre models de democràcia participativa, mm, que és una mica el que ens dediquem des del Lloc vinc, que és l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de, de Barcelona. Doncs, algunes reflexions, és a dir, per què té sentit parlar de participació ciutadana eh, avui en dia. No? Jo diria per, dos, per dues grans coses. La primera és per una evidència que tots aquí coneixeu, que és la crisi de legitimitat del sistema mm. polític actual. No? Fixeu-vos, eh, estem actualment en un model hegemònic dominant de democràcia representativa que s'instaura eh, sobre dos eh, sobre dos grans, grans supòsits. No? Un primer supòsit és de, ostres, no podem donar molta veu al poble amb una desconfiança des dels dirigents, els electes, no? l'èlit governant, cap al poble. No? És a dir, una resistència des del govern, des de les èlits, a donar poder al poble perquè hi ha una desconfiança, perquè el poble no està prou format. No? Això per, um, <clears throat> per una banda. I l'altra és dir, ostres, no podem mm, tenir un sistema com el que tenien a, Gre a, a les polis de Grècia, no? a Atenes, al segle 4 i 5 abans de Cris perquè les poblacions avui són molt grans, no? els estats-nacions hi ha massa gent. No? Llavors, doncs clar, aquests dos supòsits sobre els quals es construeix la democràcia representativa que tenim avui en dia, eh, actualment cauen per terra. En primer lloc, perquè tenim un mecanisme que és internet que ens permet superar qualsevol limitació de la mida de la població, per tant, tant li fa que siguem molts a l'hora d'haver de decidir i de participar perquè tenim eines per gestionar eh, això i actualment la desconfiança no és des de les èlits cap al poble, sinó des del poble cap a les èlits. Per tant, això ha canviat radicalment i per tant tenim un problema, una clara crisi de, de legitimitat. Però a més a més també tenim una crisi de funcionalitat. Val? És a dir, és evident que els governs actuals no estan sent capaços de donar respostes eficients, eficaces, a uns problemes complexes d'una societat molt més diversa. Eh? Per tant, també ens calen altres eines, tenim nous problemes, necessitem altres eines per, per fer-hi front. I és en aquest context que eh, les noves formes o els nous models de democràcia participativa doncs, emergeixen i comencen a, a guanyar sentit. No? Mm, poso en pantalla, no faré servir gaire eh, la presentació, però és per mostrar alguns esquemes. Eh? Però sí també una, una petita definició del que podem entendre per participació ciutadana. No? Parlem de pràctiques polítiques i socials a través de les quals la ciutadania pretén incidir sobre alguna dimensió d'allò que és públic. Val? Aleshores m'agradaria destacar dos grans elements d'aquesta ah, definició que avui en dia cada cop Eh, són més accentuats. La primera és la de pràctiques, és a dir, cada cop més podem entendre la participació com una pràctica, participar fent, és a dir, participar decidint però també participar fent. Val? Ah, I la segona és l'element de què entenem per públic. Cada cop més el públic té més a veure amb el col·lectiu i no necessàriament ha de tenir a veure amb l'institucional. No? És a dir, podem parlar de pràctiques, de participar fent, i no necessàriament sempre amb la institució, dins de la institució, a través de la institució, sinó que també podem participar sobre el públic, sobre el col·lectiu, a través, al marge de la institució o en col·laboració amb la institució. És a dir, però no sempre el públic és el eh, institucional. Val? A partir d'aquí, parlem de participació, quan hi ha participants, per tant, qui participants són els ciutadans, val? És dir, no són els ajuntaments, altres administracions, tècnics, no. Tots aquests poden participar, però els ciutadans han de participar. Uh, la participació es realitza sobre presa de decisions, de decisions públiques, és a dir, al final hem de prendre algunes decisions col·lectives que s'han de prendre i la participació té la, finalitat d'incidir en aquests resultats. No poso l'accent en tot això perquè en els últims 15-20 anys poder molts, moltes administracions, sobretot ajuntaments, però també algunes administracions autonòmiques, han impulsat processos participatius des de la institució. Alguns bons processos, eh? però molts han, han fallat en moltes d'aquestes coses. No? Molts no han servit per incidir, molts no, molts no han acabat en presa de decisions públiques, en molts no hi ha hagut voluntat política per tenir en compte allò que s'estava sotmetent a, a participació. per tant, és important recordar els trets bàsics de, de la participació. Mm, avui en dia, eh, jo crec que tenim una necessitat de desbordar els límits del, del model hegemònic no? liberal Eh, representatiu de desbordar-lo en, molts, en molts àmbits. En un àmbit és el dels valors, és a dir, vivim en un model que sustenta alguns valors, no? Mm, com la propietat privada, entendre la llibertat com la no interferència, no? és a dir, que l'Estat no es fiqui en el meu àmbit de, de, de privacitat, la igualtat jurídica i política però no la igualtat material. No? És a dir, aquests són els grans valors sobre els quals es construeix valors sobre els quals es construeix el sistema capitalista i en paral·lel la democràcia liberal representativa. No? I avui en dia, en el context que tenim, segurament hem de pensar en un model de democràcia que es, que es fonamenti en altres, eh, en altres valors. No? La igualtat real, la llibertat com a forma d'emancipació, el compartir, el cooperar, el col·laborar, l'accés als recursos i no pas la propietat dels recursos. No? Per tant, sobre aquesta base segurament és sobre el qual hauríem de construir un nou model de, de democràcia. I al mateix temps, eh, crec que també hauríem de posar en dubte les aspiracions normatives, és a dir, com hauria de ser què entenem per una bona democràcia. Clar, eh, podem caure en l'error de valorar la bona democràcia des de la lògica del model liberal representatiu, que no necessàriament és el mateix que des de la lògica d'un model de democràcia radical o de democràcia participativa. M'explico, no? És a dir, què és el que es considera des del model liberal representatiu un bon model de democràcia? No? Doncs té a veure amb una bona representativitat, per tant que participi la gent en les eleccions, no? Ah, té a veure amb la transparència també, no? ah, té a veure amb el rendiment institucional, és a dir, que el, els usuaris, els clients, els ciutadans estiguin satisfets amb els serveis que ofereix l'administració pública. No? En canvi, si parlem de participació, potser hem de posar l'accent en altres, ah, en altres elements, no? en com incorporem la diversitat, com hi ha debat o no hi ha debat, com fem participar tothom en la presa de decisions, no? per tant, són elements substantivament eh, una mica diferents. No? Ho dic perquè la, el, les eines de resposta que tenim avui sobre la taula, sense menys tenir-les i sense, sense voler dir que no siguin necessàries, no? després parlem de transparència, no? però com estan responent els poders públics no? a, a Catalunya? No? A, hem de reformar la llei electoral i també l'Estat, hem de fer una llei de transparència. No? Aleshores, llei electoral i llei de transparència segur que són molt necessàries, però no n'hi ha prou. És a dir, cal anar molt més enllà si volem transformar el model de democràcia. És a dir, una llei electoral diferent i una llei de transparència reforçaran, milloraran un model de democràcia representativa. Però si el que volem és canviar el model, hem d'anar una, mica, una mica més enllà. No? Amb això el que, vull, que vull dir també és que cal repolititzar el concepte de democràcia. És a dir, tots estem d'acord amb la democràcia, però hem de discutir quin model de democràcia. Per tant, no podem dir, val, tots, això és la democràcia, tots ho compartim, ja està no, quin model de democràcia? I aquí és on ha d'entrar la repolitització, la discussió sobre quin model de democràcia. Teniu algunes, en pantalla algunes definicions o alguns elements que alguns autors clàssics han destacat de la democràcia. No? En Rousseau ens parlava de la titularitat del poder que resideix en el poble. No? Locke ens parlava la democràcia com la representació dels qui contribueixen. Fixeu-vos, avui en dia, segles després, Tenim ciutadans que contribueixen, que paguen els seus impostos, però com que no tenen la nacionalitat no poden participar en l'elecció dels seus representants. Val? Uh, Montesquieu ens parlava de la divisió de poders, John Stuart Mill ens parlava del respecte a les minories per part de la majoria, això és important també. És dir, quan comencem a parlar, com esteu parlant aquí avui, no? i parlarem avui aquí, de democràcia directa, eh, també hem de tenir en compte què passa amb les minories, no? és a dir, el, la votació, la democràcia per agregació, té el risc, el perill de caure a veure, a veure qui és més, no? a veure qui es menja més hamburgueses, no? a veure qui guanya més. Serem més independentistes o seran més, o seran més unionistes? No? I qui sigui més és el que guanya. No? Um, clar, aquest model té el risc d'excloure les, les minories, és a dir, d'imposar sempre la voluntat de les majories per sobre les minories eh, sense, a lo millor, respectar la seva, la seva diversitat i pot acabar convertir-se en una mena de dictadura de les, de les majories. No? Mm, sense voler dir que no hi hagi d'haver democràcia directa, eh? però simplement estic posant l'accent una mica en els riscos que, eh, que el model de democràcia directa podria, podria tenir. I per últim, Marx ens parlava de l'equitat en la democràcia, i això també és important, és entendre la, la, la democràcia des de la igualtat, des de la qualitat de vida, és dir, al final volem democràcia també per millorar la nostra qualitat de vida, cosa que avui en dia no està passant. Per tant, avui en dia el sistema democràtic no està sent capaç de millorar la nostra qualitat de vida i aquesta és una deficiència mm, important. Per discutir sobre la participació en els models de democràcia, en primer lloc dic que la participació hi és en tots. És a dir, en el model representatiu hi ha participació, anem a votar a les eleccions, no? per tant sempre hi ha participació. No? Però on posem l'accent? El model actual posa l'accent a la representació, val? però hi ha altres models. Models que posen, per exemple, l'accent en la deliberació, en l'intercanvi d'arguments, en l'intercanvi de raons, models més deliberatius. Hi ha altres models que posen l'accent més en la participació directa. Segurament tots tres elements són importants en qualsevol model de democràcia. El tema és a on o en quins moments posem més l'accent. No? Deia, en el model representatiu hi ha participació, hi ha deliberació, al Congrés de Diputats, no? allà es produeix la deliberació. El tema és que la deliberació no surt al, al carrer. En els models més de governança participativa eh, que potser es basen més en la deliberació, potser el problema que tenen és que no s'acaba incidint en la decisió. Hi ha debat però no, però no podem votar i per tant al final no acabem incidint en la decisió. En els models de democràcia directa podem córrer el risc de votar directament i decidir però potser no hi ha prou debat, potser no, no podem fer front a la complexitat dels problemes que tenim, tot i que després ens parlaran d'alguns sistemes de votació que intenten fer front a aquesta, a aquesta complexitat. Val? Mm, Després veurem, veurem alguns exemples, eh? és dir, exemples de democràcia deliberativa, perquè en deien alguns exemples pràctics, no? En tenim, és a dir, per exemple, el govern d'Aragó no fa gaire va impulsar un procés participatiu sobre la Mesa de la Muntanya en Aragó i van debatre sobre, sobre la política de muntanya a Aragó. Va ser un bon procés participatiu. Va participar molta gent? No. Ara, van participar els actors que tenien interessos o alguna cosa sobre aquell tema. I van deliberar moltíssim, hi va haver intercanvi d'arguments. Ara, van acabar votant? No, no van acabar votant, però hi va haver deliberació. El mateix aquí a Catalunya, per exemple, amb els processos participatius vinculats a la gestió de les conques fluvials. També el govern de la Generalitat va impulsar processos participatius molt deliberatius i ben conduïts que van permetre el debat sobre el tema. Va haver-hi votació al final? No, no va haver-hi votació al final. Van incidir sobre la política? Bé, parcialment, una mica sí. No? Hi ha bones experiències a nivell local, també de processos deliberatius participatius, no? pressupostos participatius, per exemple. No? Ara que pressupostos participatius, el model de Porto Alegre té fases de representació, és a dir, és un model que es construeix des de baix però que s'escullen no? també uns delegats des, de baix cap a dalt, per tant hi ha una part de representació també en el model participatiu de, de Porto Alegre. Per tant, tots els models acaben tenint participació, deliberació i, i, i representació. Val? Mm. <clears throat> Aleshores, per avançar una mica més i eh, intentar ajustar-me al, al temps, eh? jo crec que per per avançar cap a un model de democràcia més, eh, més participativa, calen canvis en diferents nivells. No? És a dir, calen canvis en les institucions i en les regles del joc, per tant, instruments que vagin més enllà de la representació, no? i aquí podem parlar de referèndums, d'iniciatives legislatives populars, de regular la participació, d'ampliar el marc de la política més enllà de les institucions, no? Calen, calen, canvis també eh, en les polítiques públiques i en les formes d'intervenció Eh, pública, val? per tant, en la dimensió més operativa, no? en com fem les coses, no? i també en els continguts d'aquestes polítiques perquè ens garanteixin la qualitat de vida, i calen canvis també en els actors, és a dir, els partits han de canviar les seves formes de fer, les organitzacions de la societat civil segurament també, i han de canviar les formes de relacionar-se, les seves formes de comportar-se, no? per tant, calen canvis en aquests, eh, en aquests tres, tres nivells. No? Em centraré una mica ara més en, en, en la dimensió de les intervencions públiques, val? les intervencions polítiques. No? D'on venim? Venim bàsicament d'unes formes de govern tradicionals, que són les que han dominat, i que es regeixen pel que diem un model de democràcia representativa. En aquest model, l'Estat és qui pren les decisions i és qui les executa. No? És a dir, té el privilegi de prendre decisions i executar-les. Un model de dalt a baix, top down, no? burocràtic, val? jeràrquic fragment, administració fragmentada, val? poca participació, només participem a les eleccions. Però és veritat que en els últims anys, en alguns llocs més que d'altres, hi ha hagut experiències del que en diem governança participativa, que s'han volgut inspirar en el que en diem un model més deliberatiu o participatiu. Eh? Abans parlàvem de la Mesa de la Muntanya d'Aragó, iniciatives a nivell local, alguns pressupostos participatius, hi ha pressupostos participatius que també tenen votació, per tant no només són deliberació, també són participació directa. Eh? Intenten fer front a aquesta complexitat dels problemes a través d'un debat i després d'una votació eh, final. Eh? Clar, aquí és veritat també que hi ha hagut moltes experiències fluixes, no? en les quals el, el principal problema és que els responsables polítics no se les han cregut. No hi ha hagut una voluntat política clara per creure's allò que estan sometent a, a, a participació. Però no ha estat aquest l'únic problema. També hi ha hagut una debilitat, una falta de cultura política deliberativa per part de tots per part de polítics, per part de tècnics i també per part de ciutadans. És a dir, molts ciutadans que han anat a participar en aquests processos eh, han acabat defensant el seu interès particular i per tant s'han convertit més en eh, espais de negociació que no, no de deliberació. És a dir, ha faltat que fossin espais en què tots anem pensant en el bé comú, pensant, no pensant només en el nostre interès, sinó bueno, anem a reconèixer l'altre, anem a veure com ens hi podem posar d'acord, anem a intentar pensar en el col·lectiu i no en el nostre interès individual. I aquesta falta de cultura política deliberativa és general de la nostra societat, per tant aquí calen canvis més, uh, més profuns. No? Aquest model que us deia de democràcia participativa deliberativa eh, és aquest model doncs, més de govern en xarxa. No? L'Estat no governa sol, sinó que governa amb la societat civil i també amb el mercat. I aquí és l'altra gran amenaça de la qual em referiré al final. Eh? Mm, és un model participatiu, no? tampoc ha estat molt generalitzat, però hi ha experiències d'aquestes, però en el qual la participació ve de dalt a baix. És a dir, és la, la institució, els poders públics, els que diuen com s'ha de participar, sobre quins temes. Val? Per tant, top-down també. Participatiu, però top-down. I ara què està passant? No? Què, què és el que cada cop emergeix més? Que, més? que no vol dir que sigui nou, eh? però que cada cop és més present. Per experiències del que en diem innovació social, amb un, inspirades en un model més de democràcia radical, que el que pretén és respectar la diversitat, construir des de baix, no? experiències que tenen a veure amb, amb la protesta algunes, però també amb la col·laboració o amb la implementació de solucions des de baix, bottom-up, no? implementació activa de solucions. L'exemple més clar és la plataforma d'afectats per la hipoteca, no? és a dir, que protesta però que al mateix temps resol mediacions, va a mediar amb les entitats financeres i per tant dona resposta a solucions a allò que els governs no estan donant no estan donant resposta. Però no és l'únic exemple. Eh? La cooperativa energètica Som Energia és un, planteja un model alternatiu democràtic, participatiu, un model energètic diferent de comercialització de l'energia al marge de l'Estat. Agafa una escletxa en, la, en el model actual, el model elèctric actual, i planteja un model alternatiu. Val? Som Energia és un altre d'aquests ah, d'aquests exemples. Aquí, a Sants, Camp Batlló. No? És a dir, a Camp Batlló tenim un espai que al final l'Ajuntament ha acabat cedint una nau no? de, de la zona de Camp Batlló a, a la comunitat perquè la comunitat ho autogestioni. Per tant, això és participació també, no? O sobretot perquè és participar fent, que dèiem abans, no? És a dir, anem a gestionar el col·lectiu entre tots i a lo millor des de, no, no ho resoldrem tot, però com a mínim a la nostra esfera, a la nostra, al nostre territori, a la nostra parcel·la, anem a gestionar-ho col·lectivament intentant canviar les relacions de poder, que això és, és, és el, més, el més significatiu, el més com més interessant, no? És a dir, perquè si no correm el risc de caure en el que en diem la Big Society, no? És a dir, David Cameron, a Anglaterra, deia no, que, que ho hem de fer tot entre tots, la societat ens ha d'ajudar. Per tant, em trec la responsabilitat de sobre, que la societat faci caritat i resolgui el problema, no? la marató de la pobresa i aquestes coses, i, el, i les institucions s'aparten, però tampoc donen poder de decisió. O sigui, recolliu els diners, recapteu, feu la feina, no? però no us dono poder de decisió. En canvi, quan diem participació des de baix vol dir sí, la societat s'implica, la societat fa coses, però la societat també decideix. Per tant, si, voleu que, si volem que la societat faci coses, hem de fer també que la societat pugui decidir. Per tant, hem de canviar les relacions de poder, hem d'empoderar a la societat. I aquesta és la diferència entre el model de Big Society caritarista, diguéssim, no? i el model empoderador des de baix. Tots dos posen l'accent a la societat civil, però en un model hi ha empoderament, hi ha canvi de les relacions de poder, a l'altre no. Per tant, aquesta és la, la, gran, la gran diferència. En aquesta tendència, dèiem, veníem del model de, de govern tradicional, no? Eh, hem passat per unes formes de participació institucionalitzada, algunes de les quals encara presents, i estan emergint no? eh, noves formes d'innovació social. Però clar, seria fals dir que aquesta és la gran tendència. No? La gran tendència en el moment actual també és no? que no només estem fent aquest recorregut cap a la participació institucional i ara la innovació social, sinó que el que estem veient també és passar, com estem passant del govern tradicional al mercat. Val? És a dir, actualment vivim un moment de conflicte, de conflicte entre models. Val? Hi ha un model que posa més l'accent en la participació i que es basa més en les noves formes d'innovació social comunitàries des de baix, per sortir, per donar respostes als nous problemes i a la nova societat que, que estem construint, però al mateix temps hi ha un model alternatiu que és, que ve, que és hegemònic i que ve don, don, de, de les formes de capitalisme avançat, que és pèrdua de, de poder no? o cessió de l'Estat cap al mercat, per tant, privatitzacions, etc. Ah, aquest és l'altre model i aquí hi ha un conflicte entre aquests dos models. No? Entre, hi ha una pèrdua d'institucionalització, és a dir, l'Estat està perdent el seu poder, no? l'Estat i els poders públics estan perdent la seva capacitat de ser decisors únics i executors privilegiats. No? però ho estan cedint en part cap a la societat civil que lluita per agafar aquesta part de poder, però l'Estat ho està cedint sobretot cap al mercat en formes de, eh, de privatització. I amb tot això la societat civil com, com s'està manegant, no? com, està, com està actuant. Doncs bé, aquí m'agradaria destacar eh, tres, tres formes no? d'actuació de, de la societat de la societat civil. Um, en primer lloc, eh, que es combinen entre si, eh? formes de resistència, és a dir, davant les agressions de l'Estat o del mercat, la societat resisteix, protesta. Per tant, això és una forma de participació, val? participar protestant. Però la societat civil no està fent només això, sinó també està volent incidir en les decisions públiques. Ho va fer, sí, ho va fer eh, eh, quan, ho, ha, ho ha fet quan ha participat en els processos de governança participativa que han obert les institucions i ha participat amb voluntat d'incidència. Però també la protesta està orientada moltes vegades a voler incidir, a voler canviar les coses, a proposar models alternatius. Val? I sobretot el que està passant actualment, crec jo, és que estan emergent aquestes noves formes d'innovació social que se situen, moltes d'elles, en la lògica de la dissidència. No? És a dir, si l'Estat no ens soluciona els problemes, anem a resoldre'ls al marge de l'Estat. I per tant, ens anem a autoorganitzar, ens anem a autogestionar i de forma dissident al marge de l'Estat o en contra de l'Estat, anem a construir oh. un model alternatiu i això també és participació perquè anem a participar de la construcció d'aquest model i moltes vegades amb el que podem anomenar una forma de democràcia implementativa, no? és a dir, participar fent, participar resolent, resolent els problemes, aplicant, implementant, eh, implementant solucions. Per tant, i amb això, i amb això acabo. Eh? És a dir, una mica aquesta, la participació la podem entendre com a representació, que és el que ha fet el model liberal representatiu, com a deliberació, que és el que han fet les noves formes de governança participativa en alguns casos, o com a participació directa. No? És interessant parlar de participació directa com es parla, eh, com es parla avui aquí, però jo crec que no hem d'oblidar eh, la importància de la, de la deliberació, de l'intercanvi d'arguments, perquè els problemes que tenim són complexes i requereixen d'aquest element d'aquest element deliberatiu. No? Aleshores, simplificant i sense voler que aquest sigui un argument absolut, no? però la participació directa té, té riscos. No? Dir, posarem a participació, volem votar demà eh, per si reinstaurem la pena de mort, sí o no? Val? Què passarà si posem aquesta, si posem aquesta votació? Què sortirà? No? Jo em temo que pot, que pot sortir. Votem demà per expulsar tots els immigrants, sí o no? Què sortirà d'aquest tipus de votació? És a dir, eh, participació directa sí, participació directa ha de ser ha de venir també dels arguments i no pot contradir, crec jo, eh, els drets i llibertats bàsics de la democràcia, que és el que passaria en aquests exemples simples i demagògics, si voleu, que, que està posant. Val? Doncs res més, per part meva, moltes gràcies.